tuwatie inaweka tu kwa majani maanake wakaanza mwaka tisaini na tisaini na yule anafanya kama ni chama akija kesho unakuta hiyo karatasi yako imebomolewa tunaendelea tunaendelea fika tisa nne sita tukaona kama sasa imezidi tisa na sita hiyo tukaanza kufanya nini kuingia hapo hapo riziki tukaanza kufundishwa mambo ya ya nini ya utetezi ya haki yake, kujua haki yake. Tulipoanza hapo ndio tukakutana kina wakati ni wakina Salma kwa bado yako training, wakakuja wakaanza kuzungumza, tunapelekwa swali tulienda ku kufunzwa mambo ya haki yetu tu cha sheria. Tumeingia kama mwaka inaanza kuisha, watu wa kituo cha sheria ndio walianza kutufunza, walileta watu kutufunza jinsi tunaweza kukaa Mbona unakaa tu na inatupa? Kwa hiyo ilikuwa mwaka president haiwezi kumhamisha mahali, ukihamisha ukienda hata kumshtaki yeye iko about prison, asingeweza kufanya kitu, lakini tulipofunzwa ni tukaanza kujua sisi hata president ni binadamu kama sisi, tunaweza kupeleka kusini. Kufika hapo 1998 mwezi ingine mwezi wa nne mwezi wa sita, mwezi wa nne tunaanza kama hicho changamoto kabisa. Mwezi wa nane, mwezi wa mwezi wa nane hasa tulikuta kama soko ilipomolewa Soko ilipobomolewa, askari imezingira, sisi tunapeleka wapi? Kwa siku ingine inaitwa Boka. Boka hiyo ni President Moi alijengewa mama mia moja tisaini na mbili alipojengewa mama mia moja tisaini na mbili sasa ilikuwa ngumu kwa maana sisi tuko over 5000 hii soko yetu tukauliza tutafanya namna gani ndio watu wa shirika wakaanza kuingia kufunza sasa kabisa wakatueleza kitu mtafanya msisubai hapa mkisubaa hiyo shamba maana wamejipanga na wakazingira na nini masinyani sasa hapo ndio tukaenda kotini tulipoenda kotini tutafanya kesi maana ndiye ya ya hiyo unajua unastuka tu hata moto kama inawaka mtu akitaka kuhamisha ilikuwa inakuja mbaya kwa maana moto unaweza stuka moto inaitoka hapo unastuka hapo inawaka na alafu kurudi huko sisi naye sisi kama takataka tukiwa hapo shamba si shamba si tujuanane hiyo, kwa sababu ya kwanza hata iliandikwa kwa gazeti ya gazeti ya taifa ilivyoka Swinde na Kenya Times ni pekee tukatoka tukatoka. Sasa siku ya mwisho ilikuwa katika High Court kama tatizo aliingia tukafanya kesi siku hiyo akarudisha, na unajua hawa watu wanasema unajua ni wapiganaji wa watu wa kivira wana sio kuzuri sehemu hii, na hiyo ni jambo ya wenyewe wenyewe. Tunaweza kuona ama njia gani, kuna mwingine hapo mlango, sijui mwingine hapo hapo wakaandika karatasi ingine ilikuwa inaandikwa huyo chifu ambapo jaji ambapo alikuwa anafanya hiyo kesi akasema hii hainitendani hii sababu haiwezekani barua iwezi kufanya kesi na watu so mimi sina shamba ile naanza kupatia watu sasa ndio tukaenda kwa fd fd ila nikuja hapo akasema tunaingiza akakuja watu wakajaza kituo cha sheria na kituo cha sheria eh, maana kituo cha sheria ni wakati tumeshafunzwa tukaonyesha kituo cha sheria tutakutana na madhambi yetu hata hiyo ndio kesi yake ya kwanza na sababu tulifikiria hivyo mafunzo ni ndata tujue haki yetu tulikaa hata kama mumama hakujua haki yake so hapo ndio tunajua haki yetu lazima tuende kotini mtu mtu akihudumu unaenda kotini na sheria hizo. Sasa tulipotoka hapo tarehe kitu kama tarehe thelathini tuka huyo lawyer amesema yeye ama jaji huyo akasema yeye hata nini ana shamba na juu bila atatufanya kwa maana hawezi fanya kesi na barua peke yake. Tukarudi, tukirudi tukitoka nje, kwa maana walitaka tusaini upewe mwaka tatu ni mwaka moja ngapi tukasema tuki mwaka tatu ni kama siku moja ukisaini unataka mwaka tatu utarudi tena wapi baada ya mafunzo ile tulifunzwa na kituo cha sheria sasa tutaenda wapi situ ikashindikana tukatoka tulipotoka tukaenda watu watu wote tukasema kama wanasema ana shamba ya kutupatia na na shamba ni sisi ndio hakuna mwenyewe tunaenda kwa nation house ilipoenda nation house nienda wale waliingia kotini ilikuwa mimi, wale walisema gari ilikuwa mimi na mwingine na mimi ndiye nilidai na mama ingine kiwete naitwa Sabuke. Kwa maana tulikuwa ilikuwa ni disabled pia tukaweza hapo. Na yule kijana hivi tukaenda. Na mtu alikuwa kwanza ilikuwa mimi. Tulipoenda tukafanya namna gani? Tukasema sisi tumeshinda kesi na hizi kitu Uh, ah, tukasanya watu, unajua kesi inataka hata propaganda. Tukasanya watu wetu, tukasema sisi tunarudi kwa kwetu na tutoke hapa kama tunaimba. Watu walikuja kama wanaimba, sisi tunarudi na nini, tumeshinda, tumeshinda. Wale walikuwa kwa hiyo soko yote walihama, wakarudi kwa ndege. Hapo ndio mwoga yetu ilianza kuisha hiyo ndio tuliona, hiyo ndio tu, wakati hiyo ndio tulianza advocacy, kuingia kwa utetezi manake lazima tusimame imara ndiyo sehemu madam je si wakaleta tena wao maloya ambapo walitufundisha wakatufundisha maana, maana ya utetezi ukiwa advocate lazima uwe na roho ile pesa, sio sasa tukafundishwa sasa hiyo hatungeweza kurudi nyuma hiyo ni step ya kwanza Alipoingia hapo, wakati ule tumeanza kujenga shelter tukaanza kujenga kama una una mabati tunajenga, na tunasimama imara, hatutoki kwa hapo unless watupatie sote kwa nyumba yetu. Ikafika baada ya mwezi tatu, nikaona huyo lawyer akatoka, kwa ile inaweza kama kanisa mama lakini ndio mzienda naye kuzungumza kwa aliwafundisha kumbe nikaenda kunasiri sana na mtu aliwafundisha alikuwa anaitwa Leteiwa lakini nalo aliwafunza sana sasa mpaka nitaita nikaita pia kuna mtu amekuja kwa na yule eh, janja ambako alifanya kizimu na amesema nani alitufunza hata tuliwashinda bila aliwaza tukaanza kukaa tu wengine wakaanza kuleta mabarua zao hata hapo ilileta hata wenye kuchukua kigrafi kwamba walianza kukiwa na uoga. Manake wakati hiyo ilikuwa kazi ya kukomoa ukibomolewa unaenda moto ikichoma bahati unaenda. Walikuwa na tactics yote ama madaraka au wajakusi wa maadui ya kurusha